el robo es un delito que no se queda sin castigo y su mayor castigo no es ir a la cárcel o recibir sanciones pecuniarias, sino ser privado de entrar a la presencia de Dios e ir al infierno por toda la eternidad. apertura, promesa. 10.000 es o

no planeado en su ah, agenda tenga que dar cuenta al máximo juez. Pues, no hay estancias superiores donde apelar su sentencia y no hay abogado que pueda sobornarle ni argumentos jurídicos que tengan peso fuera de su ley santa. 180. Ya está el 1 y está el 2 y está el 3. Ahora, dice, otorgamos un adelanto al trabajador altamirano, ¿no?

tu, práctica. No le traje, por que tengo algunos apuntes en el cuadro. A ver. ¿Qué con el, el 10? El 10 el 10 Sí, el 10. Sí, pues está. A ver, Algunos verdaderos cristianos nacidos de nuevo han caído desgraciadamente en practicar el robo, ya sea por ignorancia o por autojustificación. Ya compra la compra que es acá vehículos motorizados la 33 con la 41 recuerda los derechos no son toda compra es hacer con IGB y lo vamos a pasar a la cuenta 4690 otras otras cuentas y después de que esa, esa compra lo deposita y le en mercadería no más cuál es mercadería nomás se trabaja con las 42. Pero si son <coughs> claro, son vehículos, muebles, se van a con ¿Qué faltaba? Ah, los dos últimos. Los dos últimos, ¿cuál era? El café pero la ignorancia y la autojustificación no son excusa injustificantes para cometer pecados, transgrediendo las leyes de Dios. yo, yo vine tarde. Sí, voy a una Ya, bueno, entonces ya, pues si la policía se va, entonces pues, nos terminamos. Sí, ya, entonces, no, te a aquí. Los de acá, los de acá. Calculadora. Ya estamos en la coordinación. No robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. prática, seus verbos. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Tamo, tamo, tamo,